هكا قاعد مخلق لنا بشر كبشر يعني انا شو زي يا جنرال اي دي ام سي ترابل ميكرز كرو نونو بوي خويا ميدو امباك امباك هاي كوت سون خويا هاي نونو سيد يا جو جو نونو بوي تي ام سي بنات اللي زين وي وي ياه والله يا خويا مي اسمع هذيك فك يا بيت شفت واحد الكائنات تلبس راوت شيريه شخصيتها هذاك شكون قالوا لي بنات الليسيا واحدة ثلاث بنات تشوفهم تتخلع وتحضر معاك كل دقيقه تتقرع بديتها في روحها ياسر تصيد ذاك الكافيه اللي عنده ماتريال ذاك اللي عنده وليا ولا ابليسا راهو يكسرين يعمل في روحه قيمه تمنيك تشوفوا تدخل بعضها تذهب لها الهضره مساسها حط راسها عذيكا البنات اليوم ربهم بلو يتمنوا خيرة بيه زوزو عيلو يا وحدة عالشيطين كل راكم راكم راكم زي الشواطين باينين من البعيد بالهداد والغلطة ماكلو كوفالي حلبوا البنات راح صرعت برشا مشاكل لا وحدة شيطة عندها ديريك هذيك نقول لكم تعرفوا نو نو راحوا يحكي على الكوفا اللي قالوا وحدات كائنات بسيرو تيري سقسيت دوك شكون قالوا لي بنات الليسي واحد ثلاث بنات شوفوا تشوفهم <laughs> تتخلع كل تهضر كل دقيقه تتقرع شفت واحد الكائنات بسراو سيري صغيت هذوك شكون قالوا لي بدات الليسي واحد ثلاثة بنات تشوفهم تتخلع كون تهضر معاك جونيور ايلي تيس تيس بيبي وي هي <laughs> يي اون اون أه، أه. اي بياتش ما خرجتي ليش مراك كنت حاطك واحد تاع دار شويه ظهرتي بيتان بيتان اي ام سوري كي كنت من بابي كنت حابه نقطعها لك هالك باه نجيبو البيبي شفيك كي كنت نعلم فيك في السكسو شفيك كي كنت نعلم فيك في all friends. Hey, hey. Like it's me, I will open you. you. I love me now, I hate you, bitch. Yeah. I am Pax. I am Pax, حبيبي. الامور في الدنيا اللي عايشين فيها راني جيت للخونه اون ونشر لها كل انت كتفكر درت ولا قهر راني خايف نبقى سوليتير كل قمر والبروبليم وقزرع كنا بحر فهمني وش المعني في الكلام راني نسره نحب نخلوي وحدي ولا نطير كيف نسره ولا تهنا الدنيا ونعيشو بالقدر ما نقريه ديتو ما درتش اللي فوق عرفتك اول مره ما ذقتش الصولي تبدا المره بصح على غالب ايه ازمه خوان انا وامباك تمنيت في الحلال زعما تعشق بها ولا قاعد تلعب عادي البنات تقول لك وراهم راح تتعب صح كاين طفله من طفله طفله ناس ملاح وطفله راهي شيطان طفله ناس ملاح راهي معروفه بعقليتها ديما شفت روحها الحكمة يرق رايتها والعكس صحيح بالنسبة للشيطان راهي تصيد من بعيد غير كش ما تلقى هذيك هذه هي اللي نحكي عليها اللي طايحة في كافية زي زيها وكاينة اللي تهف عليك في ال portable وانت قاعد تسمع وحاكم الذكاء بلا عير كي نسمعك تهف وتهدر وانت قلبك راح يخرج قريب يتفجر تقول غدوة روح نفع لها وهي عن بالها واش عيزر لها هي عن بالها